ojirumba yega ndi etabiro gali kusimagiza nkugumikirizo kuveka tojja kuteka mutwe gwange kubunkenge buli kase ekiseera kituse tuse tulinga out embuzi yakuba omusajja omutamifu omutwe dadengulu eh, kujja nga akisomoza bwati so ye mwenge kakati toyinzaga nti ntadde miliyoni z'abantu kumi na nnya mu magye kenya mu bulayizi ezi but mu international relations tukugamba that was for domestic consumption what matters mm.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 batu deggulo ne bagamba mm. nti tuchitegeddeko kampala agenda kubeera kutemwamu mm. nga abeeno tebava eno abeeno tebava eno naye ekizibu kyetulina kyebatabulira pulezidenti egwanika kalu ekonomi egudde ekonomi giteekamu kati ebyo abantu bagenda kwekalaka naye tebakimubulire profesa profesa is a good man profesa mugezi ate namudde ngaga nti yatandika okukola mukinana mugumu profesa noyo kyamaani yenyini ne kamwenda kabagamba ti abasajja bajoozi bwono omuvuka eyanjogeddeko yabagambye ti mirundi atuyamba nnyo naye mukendeeza obubbi oba mubadde mubba kiri kikumi ku kikumi ne mubba 50 milliyoni z'amasannyalaze omusajja n'addayo neyeewola kakati baagambye nti aa mutibwa akwanaane akwanuunu gundi omuvuka ate webadde bayigganya omanyi bamala okulwaki balekera balekesaokubbagambye mu resolution muti bwakwanani akwane oyo gondi olwokwagala okuvaama bakolagane naye bakolagane naye ababbireyo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 it fears outside it must capture power question tamari musabeni basubisa kule shuradi they capture power kubanga wacho gende wili wajabata eyo eh, fellowship kati mulia eh, eh, an emerging hostile mm. group mm. mirundi ya jatu tisaba wakati sente basa agala nyu question tamari agala kuata kuzawe zeba beta eyo fellowship joyo garako after president 7 fellowship pwede sobulo kutuwa bobo ena zi basobola okutuwa basobola okutuwa tumukunde as a president basobola otuwa uh, mugisha muntu as a president amugisha ah, muntu bamutya ate tubagezaako ate tumukunde bobi wayini abantu bajja ne bakola ebintu nti gundi yagamba mutunuulire lutu ne gundi ne uhuru mm.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 eh. eh. okuba nkumalewonaye ate si yono famiry ya museveni tekanga bantuolimulairi ah, nja kukuba ka krip kasawezi bala abantu atandika nze ntya nga ntaddewo vidiyo wali naye ogirina nga uh, atiisatiisa balamuzi kati yagala balamuzibasinsaamu omusango nti kwavuwaza naye intensioni ya kisaawe nti talina sente bakitwale bagala bintu byebyo babitwale mm.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 mm. kakati contract ya sekono negwako mchale chono kati njiri ni uwinga nebatekawo secretary wa national security omulala nebakiriza aliko nebajiwe tenishi bilioni akakodyo ke kamuke bakozesa nti ekizimbe kya wakazi house mu kimoge jinge muki mu kitwale kuba bano musango guyinza obasinga this is what ham is fighting for ham has his money nobody will take touch even a wound kankuba omulenzi ono hmm.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 ku kifaananyi bwebati balina baminisita babiri bebanoonya mm. ate ate bakolaganye na gavumenti ya uganda bagala bakwakulanga kamunye <laughs> babafuna naye balaze omusajja minisita nga waggulu eriyo siming pool yasula mu banka wansi enyumba gyeyazimba gizimbirako banka eh. mm. naye nowaggulu eriyo swimming pool ye yensonseka yobwesu naye obwo obulamu bwaki banaffe twesiimye hmm. ewaffe eh, ku kyalo omusajja baali bagenda kuziika nga yayozeza esaati ye netakala ne bamuleka hmm. emotoka netta abantu yaga nti mu famire yaffe temulibeeramu mugagga obwavu buyamba singa nange nadde nesaati bbiri mbadde mufu yali esanze agenze eh, naye ffe bane fe abeyagala obweyagazi nga kapa eryewaka ate yina ekijirya nabagamba nti mwebavubuka mmwe embwa ttaano eziri ewaka enkambwe hmm. tesobola kulya kapemu nga nanyiniyo waali azitwala emisinde tukubye abaana bano kakati the battle is hmm. of the two museveni and the mafia if museveni accepts to be defeated by the mafia then he has no future they can even put him inside Museveni, there is no leader, a comfortable leader like Museveni, who can hand over power to a hostile regime. He will be boarding the Ruzira bus. But the most humiliating. So Museveni must be helped by us. Now we will be able to Mafia Duque. Mafia, we will be able to do it. We Kasana, kasana mboza kwa leni shogodo. Mm. Na kishula mpilao, pilao tumu iwe. Kagari, kagari, kagari, mafia wedu kira Bobi Wine. Hey, eh, tumukubei, tumukubei, tumutere, tumutere. Bobi Wine. Hey, eh, Bobi Wine tumutere. kubanga ahabarize mafia nabuziza jjo omuntu ne mugamba nti oyagala nnyo omwana wono but if the killers bakozesa mutabani we omukulu akufaanana ennyo ne bamukulembezaamu bajje bakotte mu nyumba wati yududu sparing yowasan mens bano bamuyambisiza nga siriti bayinza okumala okutta naye ne bamutta mukuba essasi omwana bazoka bwe omwana afe kubanga in, in the process of sparing yo mwana kwa kosesa ze shield bagenda kutta bagenda kutta no mwana bamutte Ndiyo kuvao eh. gwe nokusigala ngwe ine chiwundi cho kufira omwana. Abazima mwicho balungi nyo abazima bayino lugero lukugamba. Nchi okubona ekizi e okabona ekibi okawunga cho kumuka kitawaza alireka. Bwolaba omuteeko guzze okumala ku famire yamu. Wonga yo nyoko. Famire esigale oleka omuka kitawo. kubanga bwotawongayo nnyo ku famiry genda kuggwawo kati baalaba omuntu gwotasobola kuwongayo eyo provabu najagala nnyo mubazima hmm. okamanaikizira okubya okawonganyo ku mukakitawaza alireeka tibwolaba ekizza okusanyawo famiry yammwe wongayo nnyoko kakati yaba Bobi Wine tubadde tumutunuulira mm. naye pirawo tumwagala nnyo twasiibye mm. naye akaana akeejeejo kamukajuseemu ekigoddo ky'embizi abavudde eno mm. muleme kukyawa mawo mawo ono lupiya banda yamufera luli nambooza yatandika okuba mm. okuleeta ebya buganda depi buganda nga mawo yatandisa obavuma mawo avuma mawo avuma mwawe yayogera dda nti namboze gundi egitatya nti kungulu nga yatanga bakyabaddenamboze yatandika okukuba gundi yatandika mau olwamuyinza ayise mu buganda ajewo mau kuba mau bamukula mafi yatekose namuganza mumulabyeko mumawulire yabuzeemu yawedde yawedde kalangwa mawulire mwali yawedde mafiya kasiteekuleeta nekozesa ekintu haumini mm. beba kuleta ku map kusasira kusasira kusasira bwebamala omubbiramu kusasira ali akafetakagamba jo eh. emirimu egibadde gyebuziza kusasira nga bawulidde mbakuba kusasira ku sente yakomyoka kati mwekamba buulire nze sinagaana oba covid waliyo bataliyo hmm. did we plan nabaga nti isolation centers zibeera attractive nange netesting ngendeyo sente bazibba their argument was nti mu myezi esatu ajja kuba avuddewo sente ne bazibba batemera omuti mu kibira kakati what you have to do mm. nibonoleta mumwogera local down local down local down means supplying mmere kawunga mwaka baluli hmm. emmotoka mm. e zebakuŋŋanya nagamba mukwano gwange manuel katongole tuludde fenna nemugandi katongole ekizibu kyemuyina president mumuwulira mazima nze president namugamba newandika officially mm. nti nkwagala nnyo muzeyi nja kunonyeza kalunaye nga nkola bwomu I will not serve in any committee kubanga NRM nze benda bie ni bie nsirikira tetusha amanyi kuyizi huu katika ukulewe ika ee eh, naba ntungo wana nga gwe nga bani wakatika bimanyi nti notiro msajja nga ono yeita muna chalo senu kama tofu mm. aina masters diguli mm. wadumula bia kumichi ntisho na the highest chibamuwa kumuwa gonde kabinkanu sijja kukuuma mmere ku butwa bano eno gavumenti kati wetuuse yamuwanga enyini n'obwete ah. nkubuuliro muwanga ng'omusajja muganda wobwete ava ejjinja yali kansala wa kansa hmm. bwava ejjinja ng'ajja mu kampala ye teyali tamanyi yamanyanga kansa olwetudde nelwetudde nga janajja nayakima sente kati ne bamwetamu asangamu hmm. ani asangamu gundi semaganda yali meya wa kampala olwo nga balonda balonda misalo ku gavumenti yabalonda semaganda nga mugandi musajja gwe kankuyigiriza olwaleero kanso lwetula lwofuna sente si buli kansala lwajjaye kampala nayitako ku sitewoolo nti bamuwa kansala buli lwajja ku sitewoolo ngafunekafunyeyo yali kuloza erireteta obote mm. nga takuba semaganda oluyi nga mugandi nabaganda temwagala obote mm. yegwe lwaki oli wano ah, semaganda yali mukwano gwa paulo muwanga ngaamuga nti omusajja avudde ejjinja ankubye empi kuba mumye sente kansala muwanga aga nti afulumye tiafulumye omwetegereza nti ye muteekeko omuntu amulondoole muwanga ngaasindika basajja be kozi mm. semaganda yeche yatia mm. yamanya nti omuvuka muwanga agenda kumutta mm. namutumira omuntu namugambi nti omusajja gwokubya oluli mukwano gwamuwanga mm. naye muwanga akunoonya hmm. agenda kukutta mm. omusajja yakwata emotoka statehouse ntebe nagamba obote kazini bwe tisemu muwanga agenda kunzita tiokozeeki namubuulira ngenza okukima sente abaganda nga bo bamanyi tebatwagala namugamba ah, ebyabaganda biveeko hmm. naye nze kinyinza okukolera nga purezidenti kiri eki nenga muganda kankuteeka mu mmotoka kadenge otuuke eruzira obeerera e ojanga muwanga tanakwata hmm. otegedde bwe yamugamba obote hmm. nze kyensobola okukuwa kuba muwanga bwakukwatako oli mufu kyensobola okukuwa kukuteeka mu kadenge otuuke eruzira nga bukyali bakugulirewo ofuuke mungi kwaye ye muwange eruzirange atayinza kujja yokka nebidali yabeera eruzira nga looja wano nga okuwona era mm. kubeerawa nga looja babaitanga ba looja nti obete could not protect why nga nabamuwanga nabo bebakwatako lwakasisi nakukwata isi mm. this is why a man lwakasisi would write abu mayanja yafata wandiise mayanja nkanji yafata wandiise mm. we cannot miss lwakasisi mm. lwakasisi lwakasisi awandiika ati si kizibu ofuna omwana najja n'omunyumiza buli weekend mm. ne if we have such a books nti no nowana naye kyemunenyako byonna birina wana knowledge agina wana talina lupapula lwamawulire lwatalina mu nyumba mm. kakati ate abaana bajjaga kumisa omuliro nze ewange ekikugo byawaka ne bwoba mukazi kukwata ku kitabo kyange oba olupapula lwamuwulizi oba ekitabo ne bwoba mugenyi nkwete okay uh, tulifaali gyolyona um, waliwo anaweereza mumesegi tamala emirundi n'agamba nti um, tolowooza nti enjoka um, enjoka eh. zezirya uh, enjoka zezirya eh, ebyenda byazo ekyo kituufu tekyakamwada eh. bwagambye naye nti kimanyi nekyabweri hmm. nti omukazi atabba mm. nti agenda kuwasa mukamuleba yatta mwijja wali ruzira mm. kakati yabifiirwa byonna nti abantu tukiyita pondering over matter Hmm. abantu abefumitiriza nti human nature reacts the same mm. nti paulo muwanga yajjako ateese n'abayekera mm. ended up losing mm. sergent do yajja wa myaka abiri munaana mm. ne bamwaniriza nnyo kuba yatta famiry ya tolobert mm. tolobert tolobert abav reproduce that tolobert thing mm. omwana yakola kino yakola kino they were isolated mu liberia sergent do bonna basemwogere bamwanirizanga bebayaniriza lutwa basenior politicians nabaga nti mumanyi tukole constitution nga president wa miaka asatu ye nga alina abiri munaana teyabafandinga bagenda egimaliza draft nga wa miaka abiri muwenda nabagaa nti abagala okwesimba kuba president mugende bwebafuluma naga nti abo babadde balemesa gavumenti yange eh, mm. ngone onowe mali oyo mm. venancia stresa that group you underrate they brought obete thinking that obete could be tossed out mm. ti obete ava muli sidi bolo buti gundi oba talina alayise oba teyava e kenya bamugamba nti nti yali atema ebikajjo kenya najayesanga mu byelection era ngaewaabwe najja mulejeko Mm. yayina emirandu yange giri luddawo yali omu ku bafounders ba gundi mm. ba national gundi eyocongress mm. so the person underrate kyobulaba oba teyabagamba ti weni museveni takes power tajja kuvaako era oba tebwe yali agenda okufa yagamba bwenaawulikwayo ejeno kyajalwane nasindika simosi apona akyaka bamutira mukaziko obote ni musibe mm. ndi musibe ni wansi gesi power kakati na bano bakimanyi nti omusiguze aba mukambwe nnyo ku musajja kyogula kana agasajja agakadde kajja kawugana nalongonzija nalongontuuse nalongonzigulira awo togamba nti awoggana mulalu amanyi nti mukazi we yatandika dde okufuna abalenzi abato kati ekimuwaganya ali inside ya manuvalinge azolo abaganda batugamba bwoyingira mu nyumba batobaddeewo gula ye ebintu ekabategeere nti wakomyewo todda mulikulingiza owene muganda live at home at night mm. mm. tokonkolya woluggi bino ebintu ali yabirese ebweru nga baba nabaana kyebakoze nogenda ne mutoyi nga byogenda tebiriiyo you want the man who is inside to manuver his way <laughs> afume ate tokebera mabega wa luggi kubanga ye ali conad ate abeera muki eh. kati bano abali conadi bano hmm. batunuulya obugagga bwabwe nti kalineeno nange ti kanga nziruka nedda eh, eh, isirairi yokka ye yakikola yajja ekibuga eteravivi nekitwala ejerusalemu hmm. hmm. ebizimbe byonna babipanga bupanzi naye bano balowooza ha ente zange nedda entezo zigenda kujja muki enyonyi tezigenda helikopta kabiri kulu tekoofu tewali nte tewali kizimbe kati obusungu obubaliko ate mm. omu yagamba banne tewamuli yange agamba banne nti bannange the goodness about muse he forgives mm. nti naye are we going to go to asia to eat snakes nabo bali conad mm. nawulidde neamba ekyovolaba nti era kadaga alabye nnyo hmm. muloni yakunze abantu mu conference yebalime mu disitulikiti zewaabe hmm. naye kadaga yagamba muloni ti wisobulow agambye bakubye fifite biliyoni hmm. ku yesimba omukazi oyo n'agaana naye nga bano bamwenda fifite fo biliyoni bazibye bagenze wa pulezidenti bamwegayiridde lwebaali balonkiraisimba kadagalo yalwala kasi kyembuuza muloni yakimukubya kadaga kiki muloni mchufa chokuwa ama mnyamu ulukwe ngono mkazi kwa wako ze nti kitutu hai hidi herself on sunday mm. ata kitutu wawonyi nti akulo ya badda akwata akola buli muntu yenna gwabadde alaba ku social media ngaawandiika ebyebakwatako yabasiba akwatenaomunaku akwate kuwa misomoobudde butuduseko tamale mulageko mulage ebya bbulu mulageko ategere nti mu nsi mulimu abasajja of the mafia in the religious sector hey. and if yes hey. who benefits anti kugambi mwenzo kwanga mlimba mafia abalemeza ekanisa n'emizikiti okugulwa anti bwe munayingira mu kanisa n'emizikiti mugenda kwogera abatali bapaying bannaddiini abatali mapaying bajja kwogera ku mmere etaaliyo bajja kwogera ku mataagataaliyo mm. they can control the opposition yeah with a Bobby Wine mm. not to talk about these things mm. but once you open the churches the churches are connected with the schools mm. there will be demands to open schools mm. tabasobola nze sibaga nti obulwadde tebuliiyo mm. but kyosiga kyokungula nabagamba nti abantu bano pulezidenti atugalidde ekisaawa kigadde afiiriddwa mane mm. baakimayo abantu baabwe lwaki ku luno abantu tebayolerako bakontakitiri baabwe mm. how come nti abantu bano bonna betulegeri milioni kikumi ameka babasanga mu ddwaliro ku postmortem terimi kenya erina abalwadde emitwalo ataano tebanaggalawo why one if virus abasoma virus bakugamba mm. nti virus bwekwata abantu bangi eggwamu amaanyi batukanirizi two kenya yo eri ku vaccine era nabyo babireta second lockdown otya bewalimba amata bewalimba ki mm. this can be different lockdown nti mugambe nti abennakawa tebajja kampala mukibuga eri bakolereyo mm. this can develop into small towns nti abalina emirimu egibaleeta mu central kampala owerubaga asigale erubaga naye nga bakola mm. yes naye lockdown nga mwabalimba amata mm. oyo omuntu nobba amata ag'abakazi n'abaana abayonsa allah akusasu allah akulamuzanga bukambwe hmm. eyabba amata hmm. allah amulamuzanga bukambwe era bwe tumabanga tumalire hmm. tusome novena eh. abasoma aye eyabba amata abaana be n'abazzukulu allah akulamuzanga bukambwe nobba amata g'abaana nobba amata g'abakazi abayonsa notawerezayo yadde omwana eyayogera nti amata mafu akulo yamusiba alikitaliwaliwawereza mafu <laughs> basajja mivule fighting people power and eh, nope eh. tekyewunyisa uh ah, -uh. Ah. eh. basajja mivule e, e, namukoledde nnyo yafunye basajja mivule ayina enyumba ya, ya biliyoni basajja mivuleipointed out nti lwoku lwaki abantu abamu bavuma museveni bamuvumira kituufu basajja mivule mumugobeza kaboozi agenze abonyebonye mm. yegasse ne bwanika bakoze semina mm. eyokusomesa ki mm. abantu mm. nabaga nti bwanika oyo nga tanaleeta tana bulevu atunyonyole ah, pulezidenti sente zeyamuwa okukola nesembe egwya okulunda embuzi enjeru ziriwa nga tanatulekera bulevu ziriwa kakati bakwata ono bwanika tebamukwata kuba waabwe bayigga ono basajja mivule neyekweka nebamunoonya basajja mivule yatuukako okusulamu nbs nga talina wasula bamunoonya basajja mivule nebamulimba olwaline gasumba hmm. basajja mivule bamulimba bamugamba nemuwanga muyanga nti mwe muve ku nbs tubawe emirimu bagala nbs egwe hmm. olwo bakudde mu 7 biliyoni 5 mbuza kola tv mm. basanja mifule alimu abira baguya guya uwira mm. kakati basanja mifule wafa mweni bs ebanja tibali sasula agendo gere lije ba msobizo mulimu ya sanga bagadeo na hata ndiko kufuma msefe basanja mifule yes umkoza otia kakati ya president ya koze ya mwisee basanja mifule aliroded nyumba ya milioni naye ate nti kyembamanyiiko mm. basajja mivuleyo egendeeze abasajja abo buli nebakugulira enyumba bakugula yabiwandiiko bifu bayinza ginona e, e, waliwo ababaka ba palamenti wabategedde wabategeera abaka ba palamenti babiri munange bagenda babawa biliyoni nnya mm. kakati mwe temuvumirira twegikwatako mm. ate temugiwantu kimanyi hmm. temugiwagira mm. mm. e, nga bagamba hmm. nti atwava mu kyalo mm. leka twenaze kenfu tukule nyumba munyonyo tukule nyumba munyonyo ya hoteli mm. baji baguza mm, bali mwena kwezi mm. na nyine nyumba na nyine yona janga bali mm. kuchapa jaji bali kuchapa anga cha toto <laughs> abe abe banu ababe kanisa ababe kanisa bali na special land title mm. ikitegeza mchirisha abula mm. ne ikanisa e, e, ne rimba nti kiri kyabula ekyapa nedda babindoza bebalimba bebalimbisa ekkanisa ne zaakayo teyabbirako mu kkanisa mm. zaakayo teyabbirako mu yeekaalo mm. kuba yesu yali musanze mu yeekaalo mm, naye ababbi ewasirwadda nga tebabbirayo bannange bo ewasirwaddeyo nga tebabbirayo kakati ono bagambye mbu bugembe amanyi waliwo amanyi bugembe bugembe agenda agambe lutwama ono omuwala mutibwakwana e lutwama bugembe ki bamugambye pasita akacambi tewakabulidde mugembo muyimbi eh, naye tetuyinza naye bamukozesa ne bagamba nti naye bannange ti mirundi atukubye buli wamu kati ffe tunaalya nedda mulye ku nkalira hmm. anaye mulye ku nkalira tulyawaaye eggwanga mulirekeaaaaa eh, eh. Uh, uh, tamale talk about um, the implication of nankabirwa's congratulations yeah. to kadaga yeah. Uh, yejowera alina mutumba no, nankabirwa yacongratulatinze ya, ya kadaga kubanga mhm. nibwe yagenda mustatehouse bamukubira akatambi mm. ate nankabiro gweyakubira esimu to mobilize people power people mm. bakube kadaga kuba mm. nankabiro yetaga kukyusa nankabiro hambo yowaserefu hambo yowaserefu take responsibility and resign why as a chief whip you must cooperate with the, uh, the speaker's office basically nankabira who is not a human being mm. who seeks that others are not a human being like her mm. others eyo mafia mafia yerowooza mbube bamala okujoga i can give mirundi ejob gwe when you see me run away mulifuti tutenganiamu efulumya omulaanonole mpindu geza in a mass grave mm. in a prison cell mm. on a fright which i cannot uh, afowago mm. tetuliddamu ku nsi kuno muntu kutoolana munne mm. akwatakufanabo nakamera balina enkola eyo mm. nti after shimiliating you what if you had defeated me nankabirwa byerioist amwerioist mupoliticsteriyo nankabirwa resign give way to the president to to choose mm. another chief whip mm. because the chief whip must why didn't you know this mm. that as the chief whip I must maintain mm. excellent relationship with the speaker jetutwala hmm. gundi bills zaffe jetutwala ki hmm. nankabirwa hmm. respect your body mm. respect your self mm. respect your masters degree in conflict resolution mm. and design I am your conflict resolution eh. tubekokota bale tata asanga kona segwanga bills zirwanira nsera kiboga yatubi yasoma tibamuyitanga ko tibamuyitanga nabana abekanisha tibayinza muri kisa kutereza maka tibamuyitanga ko sudan kutereza macha na gundi na siri mfake kati ya yombani na soma biyazi yivita mm. nyawa tamale ni mass communicator mm hee elabia sizo kwa kwa ni tumere honest tuza kumpo wabuda mchutu sako tamale tumere honest mm the all all what was available mm. between nankaru and kataka has been lost mm nzegwe sasa ya kari yogo ono mwana umuto namu ganza mm namu ganza the basoka elders mm. should forgive this younger woman yalowooza mm. nti gadaga tawa papa kitiibwa mm. yabaddeyamwita papa tata eh. mwita tatawe eh. kakati dasoke ndabagamba tiwaliwo omwana omuto yali avudde mukyalo agenda okulaba abekesi nga abazungu kugundi ku sikulini ya tv nakuba tv najasa nebamubuuza kati okubyeyaki ntya nti oli abadde aluma munne kiki ekyo kyebanga kumukyala akwati namugaja naye eh, ye engeri gyayagala mu pulezidenti gyamulabanga fatherly figure eh. politics yagamba nti kadaga bwemugamba ebyokukola naye ate nga kadaga ensi gweyagala waayi hmm. nti bwebagoba mps webayitabatrawntebe constitution court upheld a decision these people went back to the to, to, to nrm namuganza kimanye nti kadaga eh, abantu gwe baagala negundi mm. kubanga ye nankabirwa yaye nakyanoonya mm. bwa prime minister ani abugaba eh, eh, lupia muntu wa lupia banda nyo abantu balowooza nti these people are god they are miracle makers. They are very powerful. To make a better way, at least I know you know. Prove the other way. Obudi, mm, obudi. But never know you could TV show me do. But know you could Every time you attack me, I harden. Every time you humiliate me, I harden. Only oh, me deko. Na baga amba ndika samu banga mu yine intensive jemu banga. Akawa nekajja nekabogola bo bo bo. Nemutaka wanyama. Nekadayo muduke. Nekadayo muduke. kubanga kagenda kuboggola abantu b'ekyalo babuuze abayitabo ekibokozeekolera kakatize mboggoledde emyaka musanvu mm. abantu tebavuddeeyo bagundi mudduke bagundi mudduke bagundi mudukemudukekabirikulu mm. ulibeyafoteko <laughs> nze gyagenda semakolazi kusooka bati wetubaddeyo mukyegala gonnakolwaire mukukola kutaba n'ebirodi mukolebwa gasumani basalirwa mukama batukumire musibe bulungi abaagalwa abo nga beekuumidde awaka obulungi naawe bakuume nga bayungiddwa ku mukutu ne airtel voice bando okimanyi nti osobola okutonera abaagalwa abo airtel voice bando yonna gy'oyagala kubwereere iye okutona voice bando kwa bwereere awotali kusasula yadde nyiga bunyizi sita emu nnya mwenda sita musanvu hashi oba sita emu 00 sita bbiri sita mukaaga hash kati olyoka olondewo ku bando eyaddeire eyawiikire eya buli mwezi zaaweze oba nit bando kyendo mm, yingizaamu namba y'essimu eyoyo gwotonera kati salawo okukozesa airtime oba airtel money okusindika abaagalwa bo bakuumire ku mukutu ng'obatonera airtel voice bando ku bwereere airtel the smartphone network kyukkanze <laughs> era kati webituuse basaana kumpita biva ngaggawadde lwa biva anti sente zenasaasanyanga mu birwadde lwadde ezo zaawona nalwalanga abaana ne balwala omukyala ne bumukwata ate oba natuuka n'okuvuma mukazi wange tinze saalayirako birwadde lwadde ebyo <laughs> naye bwe bandagirira mu biva byonna byatereera endwadde zaasenguka anti ba biva organic and natural health care products baakuguka mu kujjanjaba endwadde zonna nga bakozesa eddagala eryaffe ery'obutonde kati gendayo wali ku jessica beauty centa omwaliro ogwokusatu ebisenge okuva ku 13 paka 17 be baliwo bokka mwab'embaale temujja eno mugende bugenzi ku kizimbe ekirinaanye bugisi cooperative union okuliwo ofiisi za red pepper ku mwaliro ogusooka emasaka mubasenge ku buddu plaza yiganga mu lukuubo luli wakati wa polisi ne utl mubende mubende ku stage mu maaso ga total oyinza nobba kubirako ku noti 7 noti 2 75 45 noti 2 abo be bamponya nze n'ab'omu maka gange ng'ate nabo balinza okuwonya aba biva organic and natural health care products ku mitwalo ebiri gyokka kati ogenda kubeera mu bulamu obwa 4g ne my first 4g smartphone okuva mu airtel ku my first 4g smartphone kugirako gb 5 buli mwezi okumalira ddala emyezi esatu kuliko n'ebinyuva ebirala bingi nga eryandepangaazi okugiguzisaawo obwenyi bwo ko ne rom eya gibbi omunaana omulambirira ebifaananyi ebirungi ku kamera ey'emabega n'ey'emumaaso nyiga sta emu musanvu 5 sta 9 hash okunyumibwa ddeto w'obwereere funa my first 4g smartphone olwaleero okuva ku dduuka lya airtel erikuli okumpi airtel the smartphone network startimes ekwongedde premium channels endala 12 okukuuma abomaka go nga basanyusibwa funa seeries ezisinga obulungi telenovera ne katuni w'abaana ku tl novelas nina tv tdc series tunami chibis n'endala nyingi kyangu nnyo weeyunga ku star times classic oba smart boke eh, ku mitwalo ebiri mu kakaaga zokka omwezi ab'omu maka ago bakuume nga basanyusibwa okufuna ebintu bya star times kuba ku noti 3 star times enjoy digital life agebunayira international news kyokkanze <laughs> era kati we bituuse basaana kumpita biva ngaggawadde lwa biva anti sente zenasaasanyanga mu birwaddelwadde ezo zaawona nalwalanga abaana ne balwala omukyala ne bumukwata ate oba natuuka n'okuvuma mukazi wange tinze saalayirako birwaddelwadde ebyo <laughs> naye bwe bandagirira mu biva byonna byatereera endwadde zaasenguka anti ba biva organic and natural health care products baakuguka mu kujjanjaba endwadde zonna nga bakozesa eddagala eryaffe ery'obutonde kati gendayo wali ku jessica beauty centa omwaliro ogwokusatu ebisenge okuva ku 13 paka 17 be baliwo bokka mwabe mbaale temujja eno mugende bugenzi ku kizimba ekirinaanye bugisi cooperative union okuli woofiisi za red paper ku mwaliro ogusooka emasaka mubasenge ku buddu plaza yiganga mu lukuubo luli wakati wa polisi ne utl mubende mubende ku stage mu maaso ga total oyinza nobakubirako ku noti 7 noti 2 75 45 noti 2 abo be bamponya nze n'ab'omu maka gange ng'ate naabwe balinza okuwonya aba biva organic and natural health care products ku mitwalo ebiri gyokka kati ogenda kubeera mu bulamu obwa 4g ne my first 4g smartphone okuva mu airtel ku my first 4g smartphone kugirako gb5 buli mwezi okumalira ddala emyezi esatu kuliko n'ebinyuvu ebirala bingi nga eryandepangaazi okugiguzisaawo obwenyi bwo ko ne rom eya gb8 omulambirira ebifaananyi ebirungi ku kamera ey'emabega n'ey'emumaaso nyiga sta emu 75 sta 9 okunyumibwa ddeto w'obwereere funa my first 4g smartphone olwaleero okuva ku dduuka lya airtel erikulyokumpi airtel the smartphone network times ekwongedde premium channels endala 12 okukuma abomakago nga basanyusibwa funa series ezisinga obulungi telenovera ne katuni w'abaana ku tl novelas nina tv tdc series tunami chibis n'endala nyingi kyangu nnyo weeyunga ku star times classic oba smart boke ku mitwalo ebiri mu kakaagazo k'omwezi ab'omu maka ago bakuume nga basanyusibwa okufuna ebintu bya star times kuba ku noti 3 7 1 7 7 7 star times enjoy digital life gano ge mawulire wano ku impact fm tusibwako airtel funa diwe ezisinga obulungi ku dakiika data sms byonna mu mypacalast combo bundles nga zino zimalira ddala essaawa 24